Baxın, o tərəfdə mən deyim. Gəlmişik mələyin diş həkiminə. Dişimi görsət Məliko. Dişi üzrə sallanır, çıxır. Ə, indi görək bu nə çıxaracaq yoxsa yox. Birinci dəfə dişi çıxır, üzrə 8 yaşı var. Hələ dişləri tökülmür mələyin. Hamısı yerində. Belə bir gözləmə yeridir. Həkimimiz İranlı qadındır. İçəridə gözləyir bizi. Hı? Nə şəkli? Çıxar, çıxar. Böyle bir rengendi çıkardı böyle de. Melik korksan ha? Yok. Maladesin. Ama aslında nam evrisi kadar var. Dişimi çıxaranda onsuz da vuracaqlar. Bundan vuracaq. Və yəni indi eləyəcəklər. İndi cleaning eləyir, təmizləmə. Köçələyəcək. Yox. Ev dişlərimi yusan da sərirlər. Bax mənə. Nə olur? Dişdə. Evə gəl götür. Heç şey fil eləyə bilməm. Hə? Yuxarına fil eləyə bilməm. Əsəbləşmə, əsəbləşmə eləyəcəksən. Həkimə gəlməyi sevinən ilk uşaq. Gördün həkim nədir? Dedi, nə yaxşı, mələ heç nədən qorxmur. Dişi çıxdı, sevinir. İndi gedirik evə. Rahat. Dişimi görsədim, yaxşı tut bunu. Aç özün görsət dişimi. Hə. Yavaş yavaş, yavaş tərsini aç. O tərs <laughs> yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Okey. Bu da mələyin ilk dişi. <laughs> Kufalı. Mhm. Kufalı. <laughs> ya. Kufalı. Deməli bir dəfə bunun balacasını paylaşmışdım Instagramda, YouTube-da da həmçinin. Soruşmuşdular ki, bu nədir? Bunun adı baxmışlar. Humidifier-dır, diffuser-dır. Bu deməli nə edir? Bu qışda, ümumiyyətlə Kaliforniyada isti çox olur. Məsələn, istidə, məsələn, biz indi nə edirik? Biz indi pec yandırırıq. Soyuq şalaya biraz pis qoyub deməli boğazımız quruyur, isti çox olur və ona görə biz məsələn bundan alıb istifadə edirik ki, ə, e, ə, e, havanı ə, e, nəm saxlasın biraz. Məsələn burada 3 dənə modu var. Burada da ki axşam modu var. Bassan belə işləyir. Çox sadə bir şeydir. Suyu götürürsən, töksən bunun içinə. E, istəsən iyi verən bir şeylərdən də tökə bilərsən. Bu görürsən burada yerdə var. Və e, belə işləyir özü üçün. Biz uşaqların otağında pec yandırırıq. İsti olur, boğazları quruyur, dodaqları çırtlayır. Ona görə bunu aldıq ki, belə bir ə, e, qarşısını alsın. Həm də ki, gündüzlər belə otaqda işlədəcək, axşamdakı uşaqların otağında. Ə, e, Levoit firmasıdır, səhv eləmirəmsə Levoitdir. E, Amazondan almışam. Səssizdir, çox səssizdir. Mən bunu ona görə aldım ki, bunların var səs. Məsələn, mən balacanı almışam, çox səsli işləyir. Məsələn, gəl ona mən test edim tez bir dənə. Gəlin baxın, bunu yandıranda uyultu səs gəlir. Okay, bunu bunun səsi var, bunun bir səsi var. Amma bu sən bunu yandırıram. Maksimum xoda qoyuram. 1 qram səs yoxdur. 28 desibeldir bunun səsini. Yəni çox aşağı səsdə uşaq da yata bilər bu səsdə. Çox sakitdir. İndi də Amazondan nəsə gəlib indi açıb baxacağam görüm nədir. Yadımdan çıxıb nə almışam. 39. Hə, okey, bunu maşın salmışdım, registratordur. Bu da çox yaxşı şeydir, onu da maşın ustanak beləyində göstərəcəm sizə bu aramızı, nədir bu? Okey, uşaqlar, indi mən nə indirəm? Bu təzə aldığım ə, e, kameranı, ə, e, avtoregistratoru, təzə aldığım avtoregistratoru indi bura ustanak beləyəm. Göz köhnəsi Balacadır, keyfiyyətli yaxşıdır. Kabel də gəlir buradan belə girir içəri. Düzdür, o tərəfdən gətirmişdim. Sonra e, başqa maşına qoydum. Sonra təzədən ustanovka edəndə belə hövsələm çatmadı, belə qoydum. Amma xoşum gəlmir. Belə çox bardaq olur. Mən də OBD cable almışam indi. Bu OBD cable-la nə edirəm mən? Maşının burada aşağıdakı yer var, orası alacağam. Sərgə ilə olacaq. Görsən necə? buradan ə, e, tok verəcək və işləyəcək. Onu da buradan gətirəcəyəm. Səliqə ilə indi göstərəcəm hamısını sizə. Kameranı buradan qopardıram, rədd edirəm. Tələsin bura ustanovka verəcəm. Haradasa belə bir şey olacaq. Ya da biraz yuxarıdan belə bir şey eləyə bilərəm. Yaxşıdır belə səliqə ilə. Tok da gələcək yuxarıdan, buradan gedəcək aşağı. Oradan ora, oradan da içəriyə. İndi bax hamısı sökəcəm. Buranın səliqə ilə açırıq beləsinə. Bunu içindən verəcəm, keçirəcəm bu tərəfə. Bunu hələ belə içəridən sıxsan çölə açılır bu. Sökürüz ki, içəridə hazır. Buradan da elə onu istəsən yandırıb söndürə bilirsən. So, indi bunu qəşəng yığıram burada. Salıram bura. Hər şey səliqə ilə gözə görünməyəcək dərəcədə. Bunu da keçirtdik yerinə. Bunu da keçirtdim yerinə. Problem çıxdı. USB-si eynidir. Kəyif almışdım, eyni çıxmışdı. Bu səfər eyni olmadı, məndə yoxlamadı. Çox pis oldu. Bu qədər əziyyətim getdi boşa. İndi bilmirəm, neyim. Amazonda tapdım mikro USB. Məndə bundandır. Mikro USB-dir. İndi bunu alacağam. Sabah gələcək. Cable gəldi. Uşaqlar görürsüz. Qoşmuşam. İşıq yanır, hər şey işləyir. Buradan da bunu ustanovka elədim bura. İndi bir dənə application-a bunu qoşulur. Görürsüz bunun ekranı yoxdur. Ancaq telefonla izləmək olur bunu nəsə baş verirsə. İndi bunu telefona qoşuram. Hatrafı gedəndə hört eləyir. A tarafa. A? Bu tarafa left aid and hurt elleri. Ha? Bu tarafa edinde hurt elleri. Böyle. Çok yol little, ha? Huh? Okay. Let's see, let's see. Örtene ee, mi? Çünkü... Ne? Oran taçeleşen. Hadi oran taçelemeyim ha. Ha. Böyle telemir de. Mahalletin çıkarmış amcı. Dur ya.